Tenemos frente a nosotros a revolucionarios que invitamos que vienen de Algeria, que son una de las principales figuras de la revolución algerí, independentistas de Guyana francesa que luchan en movimientos sociales para sus pueblos, que sean indígenas o amerindianos o simplemente excolonizados. Tenemos a gente que viene de Palestina, que ha creado el movimiento boicot, desinvestimiento, sanciones. Tenemos personas que luchan con Wikileaks o sobre las, eh, el software libre que han inventado ciertas de las técnicas más importantes del mundo, gente que lucha en el Mediterráneo para ayudar a los migrantes que mueren, que han denunciado los dirigentes europeos frente a Corte Penal Internacional y que todos estamos en una posición que se... Que, que, perdone por la <laughs> interrupción, que queremos saber esa resistencia que llevamos a cabo desde fuera del poder. La gran pregunta, que nos hacemos y que creo que a la cual podría responder es cómo se resiste estando en el poder. me gustaría saber cómo usted se preparó para llegar al poder y para durante ese tiempo contener a las presiones, inclusive de la mayor potencia americana en el caso Chevron y el caso de Assange, para no ceder frente a lo que se esperaba sería una guerrilla permanente para impedirle ejercer ese poder que el pueblo le había dado. Mira, aló, la izquierda no tiene poder económico, no tiene poder mediático, no tiene poder militar. Tenemos poder popular, si lo logras. Por eso son tan importantes los adecuados liderazgos que ahora se satanizan cuando un liderazgo es deseable. Eh, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los factores reales de poder siguen latentes para mantener el status quo, el poder mediático, el poder económico, el poder militar, incluso el poder religioso. Y en América Latina, lastimosamente, desde nuestra independencia, se mantiene lo que Alain Rouquet, un francés que conoce muy bien América Latina, llama el pacto de dominación. América Latina no necesitó esclavitud, aunque la tuvimos, en Brasil la tuvo hasta el año 1888, no necesitó leyes de segregación racial. Fue suficiente este pacto de dominación donde las élites, los que dominan, creen que así debe ser porque se sienten superiores al resto. Y los dominados creen también que así debe ser, porque creen que es una ley natural y aceptan la peor educación, no, tener derechos, etc. Y eso fue suficiente para excluirlo siempre del progreso. Entonces, romper ese pacto de dominación es muy duro. Se necesitan grandes coaliciones políticas. Eso se pudo dar parcialmente en América Latina 2002-2014, gracias a condiciones muy especiales, grandes liderazgos como Chávez, como Kirchner, como Evo Morales. pero siempre, en principio, es más fácil por este pacto de dominación aceptado socialmente, por los dominados y los dominadores, siempre es más fácil hacer una coalición para mantener el status quo que para cambiarlo. No sé si me explico, ¿ok? Y cuando tiene una colisión suficientemente fuerte para cambiarlo, todo es boicot, todo es obstaculización para desgastarte, hasta que la gente dice, ah, ya mucho conflicto, mucha tensión, mejor estábamos antes. Sí, teníamos menos eh, ingreso, menos trabajo, pero estábamos en paz. No estábamos en paz, estábamos pacificados. Entonces es muy duro cambiar eh, realidades así. ¿Alguna vez ustedes juzgan la realidad de América Latina de acuerdo a su realidad actual? más adecuado para jugar a la realidad de América Latina, y no creo estar exagerando, es eh, en la época esclavista de Estados Unidos. O sea, Abraham Lincoln enfrentó una guerra civil para abolir la esclavitud y finalmente perdió su propia vida por abolir la esclavitud. Y cuando le metieron el tiro, por si acaso, su asesino, un actor llamado Winkler Booth, gritó Sic semper tyrannis, así siempre los tiran. O sea, para los esclavistas, el tirano era Lincoln. O sea, para nuestras élites los tiranos, los autoritarios somos los que tratamos de romper el pacto de dominación. Los que tratamos de lograr un poco más de justicia social en el continente más desigual del planeta. Entonces es muy duro. ¿Cómo lograrlo? Con esas coaliciones políticas, pero los factores reales de poder continúan ahí. Es, durísimo cambiarlo. No tenemos esas capacidades, no son nuestros medios de comunicación. Muchas veces el concierto internacional le entiende las cosas y ponemos una ley de comunicación para que al menos no mientan y si mienten tengamos derecho a la réplica, atentada a la libertad de expresión y eso es lo único que se lee, ¿no? El poder militar, <laughs> sí, eh, te mete con los militares. Eh, imagínense qué hace Evo Morales si el jefe de la Armada le dice eh, que le sugiere que renuncie y le quitan la seguridad, pues es zona libre para que lleguen a él y lo masacren, ¿no? Entonces la clave es ese apoyo popular, pero hay altos riesgos, porque la gente se cansa, tenemos el bombardeo mediático permanente y en un momento dado, como le decía, el balance político puede cambiar y puede ser más fuerte la coalición política que busca mantener el status quo de aquella coalición política que busca cambiarlo y vienen las derrotas electorales. O sea, aquí no hay fórmula mágica, es seguir eh, tratando de lograr esas coaliciones políticas, concientizando a la gente, organizando a la gente, pero sabiendo que es un camino extremadamente riesgoso, que hemos tomado el camino difícil de cambiar las cosas, no de mantener una realidad perversa que nos ha acompañado dos siglos. cómo consiguió usted aparecer como una vía, una vía viable para esa coalición de intereses que intentaban defender los intereses del pueblo ecuatoriano, cómo consiguió antes de su elección aparecer como y conseguir en un espacio en el que el liderazgo, como usted lo dice muchas veces, da miedo, cómo consiguió aparecer como una persona que podía acompañar ese movimiento de transformación social. Fue casi una casualidad, lo mío fue fortuito. Eh, bueno, siempre estuve involucrado, no en política nacional ni electoral, pero siempre fui dirigente estudiantil pero toda mi vida me dediqué a la academia, yo era profesor universitario y empecé a asesorar al vicepresidente de la República, eh, de Lucio Gutiérrez, y en abril del 2005, eh, Lucio Gutiérrez, pues con un levantamiento popular salió huyendo del país. Antes de mi gobierno, en 10 años tuvimos 7 presidentes, ningún gobierno acabó su periodo, ¿no? Era un, Ecuador era un país muy inestable. Y asumió el vicepresidente que se llamaba Alfredo Palacio y me nombró ministro de Economía y ahí cambió mi vida. Y traté de aplicar políticas heterodoxas, no someterme a fondo monetario las presiones fueron enormes, tuve que renunciar a los 100 días, pero la gente escuchó otro mensaje. Entonces, eh, ya me conocían, y empezamos a organizar Alianza País, el movimiento que nos llevó al poder, y esa fue también una debilidad. Por ejemplo, Evo Morales viene de los movimientos sociales centenarios de Brasil, eh, el Partido de los Trabajadores prácticamente existe desde el final de los días finales de la dictadura, ya tiene más de 30 años en, Brasil, casi 40, no, sí, casi 40, y no, 35, perdón, soy economista, me equivoco un poco en las cuentas, perdón, 34 años. Eh, incluso Chávez, el movimiento Quinta República, ¿no? lo empezó a, crear después del golpe, unos 6, 7 años antes de ser presidente. Nosotros inscribimos Alianza País abril de 2016, enero de 2017 ya éramos poder. Entonces, eh, fortaleció mucho Alianza País, pero no necesariamente por gente convencida del proyecto político, sino por gente oportunista, por gente leal, no a un proyecto político, sino al poder. Esa fue una debilidad. ¿no? Pero así fue el proceso ecuatoriano, cada proceso tiene su peculiaridad. Lo importante es que nadie se engañe. Estamos luchando contra corriente, contra linchamiento mediático, contra factores reales de poder que quieren mantener el status quo. Me faltó un factor real de poder muy importante, el poder externo, la influencia de Estados Unidos, pero es ¿no? Te preparan nuestros militares, te beca a los fiscales, a los jueces, pero después para tenerlos cooptados, para que metan sentencia a, quien quiera, etc. Entonces, eh, eh, debemos entender que, es una lucha muy dura y para eso se requieren coaliciones políticas muy fuertes y por eso también son importantes los liderazgos y eso no se entiende injustamente de Europa. Porque, por ejemplo, Evo Morales, bien hechito que lo voten del pueblo porque quería perpetuarse en el poder, porque tenía 13 años y ganó la cuarta elección. Entonces es un caudillo y Bolivia una dictadura. Pero si Angela Merkel, después de 14 años, gana la cuarta elección, es una lideresa y Alemania es una democracia madura y estable. Entonces también hay una gran doble moral a nivel internacional. ¿Usted cree que hubiera podido resistir al poder con las políticas progresistas que aplicó sin el apoyo de la coalición latinoamericana que se había creado de izquierdas alrededor de Ecuador fue también una cuestión de coyuntura geopolítica que le permitió sobrevivir en particular frente a la, la potencia americana que, de Estados Unidos perdón, que intentaba hacer presión sobre... Eso ayuda, pero no fue decisivo. Sí creo que hubiéramos podido sobrevivir. Nosotros ganamos todas las elecciones. La última la ganamos, pero el tipo que me sucedió a mí, que era mi vicepresidente, era un infiltrado, nos traicionó totalmente y hoy Ecuador está, pero ya patológicamente, es algo increíble destruyendo todo lo que hemos hecho y, con la línea de neoliberal, grupo de límite y todo eso. Pero nosotros ganamos todo y si hubiera continuado la Revolución Ciudadana de Ecuador con el éxito de nuestras políticas, Ecuador estaría del lado progresista, pese a que el balance geopolítico había cambiado en la región. Es algo deseable, no es decisivo. ¿Y usted cree que la transformación social que comenzó en 2006 eh, con, esa alianza, ¿usted cree que depende del hecho de que haya gente que apoye esa alianza desde el poder para sobrevivir o puede regenerarse desde afuera del poder? En otros términos, desde que Lenin Moreno llegó al poder, ¿cree que ha entrado Ecuador en un ciclo conservador de largo plazo o hay todavía a partir del país una capacidad de regeneración? Si las elecciones fueron mañana y nos dieron participar, la ganamos. Somos la mayor fuerza política pero en condiciones normales el ciclo conservador se acabaría en las próximas elecciones. Pero va a pasar lo que en Brasil, o sea, van a tratar de reprimirnos por todos los medios para no permitirnos participar en elecciones. No creen en la democracia, creen en sus intereses. La democracia es válida mientras sea funcional a sus intereses. Cuando hay peligro de que la democracia cambie algo, se acabó la democracia en ese sentido, le querría preguntar, ¿cómo hizo tal error con su sucesor, con Lenin Moreno? ¿Qué pasó? Porque sé que había figuras importantes en su gobierno, como Ricardo Patiño y otros, que podían pretender tal vez a ese proceso de, no, no de sucesión, pero por lo menos de continuidad política que, que tenía que meter. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dejó una persona así coger el espacio político de tal manera, sin, no sé si sin darse cuenta o sin, sin poder evitarlo? Obvio que sin darme cuenta, ¿cómo lo va a dar dándome cuenta? Por si acaso, Ricardo Patiño, el que más apoyaba a Lenín Moreno, es un impostor profesional, nos engañó a todos. Ahora sabemos que mientras luchábamos con los contra los paraísos fiscales, él abría en el 2012 un offshore en Belice, un paraíso fiscal y bueno, una corrupción total. Pero nos engañó a todos y por eso no se puede llamar error, y si quieren llámelo, pero, o sea, tú tomas decisiones con la información que tienes. Con la información que teníamos, un tipo que decía que éramos el mejor gobierno de la historia, que la relación Ciudadana era leyenda, te hacía unos discursos espectaculares sobre la lealtad y tenía las mayores posibilidades de ganar, esa fue la decisión correcta, porque yo no me quería presentar, yo me podía presentar y no quise. ¿no? que mi plan de vida era venir a vivir unos años acá en Bélgica, mi familia, mi esposa es de Bélgica. Entonces, eh, con la información que teníamos, se tomó la decisión correcta. Pero queremos tener algo claro. Cuando tú sufres una traición, la culpa no es del traicionado, la culpa es del traidor. Y eso es tan viejo como la, humanidad. Y en, y en, esa dirección, una pregunta importante que quería hacerla en relación a la construcción del poder fue tal vez ¿Usted sintió que no tuvo suficiente tiempo para prepararse antes de llegar al poder o se puede muy rápidamente construir una fuerza política a partir de la sociedad civil y a partir de... ¿O piensa que usted un momento eso le lastró en el, ejercicio del poder o en la regeneración, por ejemplo, de nuevas, de pues, nuevas élites políticas? Ojalá, siempre es mejor tener un peronismo que tiene 70 años existiendo. Y por eso Cristina Fernández no, no fue presa, porque sabían lo que era el peronismo. Pero si no lo tienes, tienes que actuar con lo, disponible. Pero no se engañen, o sea, aquí lo clave es que procesos como los nuestros no pueden perder el poder. El único poder que tenemos es el poder político, el poder popular. Si lo pierdes, te masacran. Eso es lo que estamos viendo. O sea, en Brasil se perdió con un golpe de Estado. Miren cómo tuvieron a Lula más de un año preso. A Dilma le acaban de abrir de nuevo causas penales. En Argentina se perdió cuatro años, lo han recuperado. Bueno, todavía no, tiene que posicionarse Alberto Fernández. Mira todos los procesos contra Cristina. Todo, Cristina no está presa por la fuerza del peronismo. En, Bolivia lo acaba de perder Evo Morales por un golpe de Estado. Mira cómo están masacrando a la gente. Eh, eh, tiene que refugiarse, tiene como nueve ministros refugiados en la Embajada de México en La Paz. Y nosotros lo perdimos por traición. O sea, yo tengo, tengo al vicepresidente preso más de dos años sin que le hayan probado un centavo mal habido. Ricardo Patiño, canciller histórico de Revolución Ciudadana, tuvo que pedir asilo en México porque le sacaron orden de prisión por un discurso. Tenemos siete asilados en Embajada de México en Quito. Tenemos eh, cuatro o cinco compañeros con prisión, entre ellos la prefecta o como gobernadora de Pichincha, la principal provincia donde está la capital de elección popular, pero la acusaron de rebelión por las últimas protestas. Rebelión es impulsar un movimiento armado para derrocar un gobierno. Les aseguro que Paula Pavón no sabe ni disparar resortera, pero la tiene presa por rebelión. Entonces yo tengo 29 juicios penales, o sea, cada día me levanto para ver qué juicios penales más me han puesto. Tengo más juicios penales que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Entonces, eh, no se engañen, ¿no? O sea, para procesos como los nuestros, la mejor garantía es mantener el poder. Y eso es lo que no se entiende alguna vez. Evo Morales quiere perpetuarse después. Les aseguro que para muchos ya es un sacrificio. Esto, esto es duro. Sacrifican familias, es una opción personal que uno toma, pero involucra a sus seres queridos que pierden privacidad, pierden seguridad, tienen que leer a diario las tonterías que se dicen, las calumnias, las fake news, las redes sociales. Entonces, alguna vez es duro. ¿no? Yo no me arrepiento de nada, o sea, son opciones que tomamos, pero son opciones que involucran también a tus seres queridos. Pero es una responsabilidad enorme, porque tengan, tengan claro eso. Para procesos de cambio como, como los nuestros, esa coalición política que busca cambiar el status quo, o sea, hay que mantener el poder político. Si no, no es que pierda unas elecciones y trate de ganar en las próximas, como ocurrió en Argentina, que es un país bastante institucionalizado para la región. No, van a tratar de aniquilarte, como hemos visto en Brasil, como estamos viendo en Ecuador, como estamos viendo en Bolivia. Las impulsiones que usted llevó a cabo a nivel internacional, que sea en el caso Chevron o el de Julian Assange, ¿Lo hizo eh, intentando asegurarse antes una solidaridad continental o, fue una, impulsión que le vino simplemente como acto soberano a partir de, la Ecuador? ¿Intentó calcular las consecuencias que eso podría tener sobre la situación de Ecuador en la escena internacional? Mira, Chávez, que le va a levantar por aquí algunos... <laughs> le va a poner la carne de gallina. Tenía una reflexión muy interesante. Hay provocaciones que se pueden evitar y provocaciones que no se pueden evitar. O sea, si tú paseas con tu esposa y un malcriado le dice alguna vulgaridad, bueno, puedes seguir caminando. Pero si ya la quiere, quiere abusar de ella, tienes que intervenir. Entonces tú me estás hablando si planificamos defender a nuestros indígenas de Chevron, de esta transnacional que había destruido la selva. Aquí no se trata de planificar o no, tienes que defenderlo, tienes que defender al país. Que Julian Assange, un tipo que no tenía ninguna garantía de un proceso justo, te pide asilo, Tú no tienes que estar calculando, tienes que actuar de acuerdo a la ética, a los principios y darle el asilo. Entonces hay cosas donde <laughs> no se trata de política, planificación, se trata de principio. ¿Y cómo ve los, movimientos sociales que hoy en día en Europa están intentando movilizarse? Sé que usted vive en Bélgica, entonces lo vive de cerca, pienso por ejemplo en los chalecos amarillos. ¿Usted piensa que a partir de esos movimientos sociales se puede construir una fuerza estructural o piensa que las... Eh, que hay fuerzas enfrente demasiado potentes que hacen que de todas formas no se podrán construir fuerzas populares en, Europa. eso te decía, lo que se está viviendo en América Latina no es regional, es mundial. Eh, algo tiene que cambiar, la gente está cansada. Hay un divorcio totalmente de la clase política con los ciudadanos, total. Eh, la democracia representativa ya no nos representa y la gente está protestando. Todavía son movimientos desarticulados, desorganizados, sin saber exactamente qué se busca, pero hay una gran insatisfacción. Yo creo que si eso continúa y aumenta en grado, pueden cambiar muchas cosas. Y por si acaso, yo creo que el cambio tiene que venir del primer mundo, ¿no? Porque si protestamos en el tercer mundo, somos los violentos, los que no sabemos vivir en sociedad, los que no entendemos la democracia. Entonces, para que algo cambie, lastimosamente todavía, el día de hoy tiene que venir el primer mundo. Entonces, una gran esperanza, esa insurgencia de muchos ciudadanos aquí en Europa y en los mismos Estados Unidos. Y una última pregunta por, por mi parte, ¿sobre quién se apoyó cuando llegó al... Me has tomado la lección, un seminario. <laughs> de hecho, ya hizo la pregunta por todo el público. ¿Sobre quién se apoyó cuando llegó al poder? Eh, ¿Cómo encontró gente que fuera capaz en tan poco tiempo de ejercer el poder y de defender a los intereses de los ciudadanos eh, en una circunstancia en la que supongo que las élites mayoritariamente estaban integradas a un sistema que estaba opuesto al vuestro? O sea, hay gente, hay cuadros, claro, no abundan. ¿no? Pero por supuesto que hay cuadros en América Latina, por supuesto que había cuadros en Ecuador, eso también un poco el rol del líder, ¿no? convencer a la gente. El liderazgo es capacidad de, de transmitir tus ideas y convencer a la otra gente de esas ideas, ¿no? Entonces, eh, mucha gente de derecha nos apoyó porque confiaba en la persona y no está mal. No está mal, no es que todo el mundo se eh, rige por la ideología. De hecho, 90% del urgente que hay que hacer en América Latina no responde a ideología. O sea, estoy, seguro que alguien de derecha de Portugal, de España, no aguantaría los niveles de desigualdad que existen en América Latina. Alguien de derecha de Estados Unidos. No, aguantaría eh, la inseguridad, los niveles de corrupción. O sea, hay cosas evidentes que van más allá de ideología, pero hay gente preparada, eh, gente capaz, eh, es organizarlas, eh, no abunda, Pero, puedes encontrar, y ese es un poco el rol del dirigente, ¿no? Convencer y, movilizar. Eh, de hecho, cuando ya salí del poder, Mucha de esa gente evidenció sus, nos traicionó y evidenció sus incapacidades, pero cuando estaba controlada por nosotros, ¿no? Un liderazgo yo tengo un liderazgo fuerte, indudable, pero por eso me llamaron autoritario. Bueno, Evo seguramente también es autoritario, por eso le están haciendo todo lo que <laughs> le están haciendo, o Lula. Entonces, pero cuando tienes un liderazgo claro, cuando, cuando trabajas siete días sobre siete, controlando, viendo que todo esté bien, la gente trabaja, incluso la gente que no es tan brillante, ¿no? Eh, pones, pero nuestro gobierno fue, te puedo decir modestia aparte, ha sido de los más capaces de la historia, los más altamente técnicos gente estudiada en las mejores universidades del mundo. Yo fui el primer presidente economista en la historia del país. En un momento dado cerca del 30% del gabinete era economistas. es importante, perdónenme, entender economía ¿no? para dirigir un país. Entonces era un, gabinete muy capaz. Hay la gente. No hay que saber organizar y movilizar. Buenas noches, ah, mi nombre es Anjuli, yo, eh, yo soy de Brasil. Ah, agradezco muchísimo al presidente Rafael Correa por estar acá para compartir con nosotros la experiencia de Ecuador, desde Ecuador. Y bueno, eh, tengo dos, dos, cuestiones para presentarle. Eh, si pudiera responder, ah, estaría muy agradecida. Ah, la primera es, ¿qué salida tenemos nosotros? Perdóname, ¿qué? salida tenemos nosotros desde Latinoamérica en este momento? Porque eh, yo soy de un país, como sabes, como eh, eh ha dicho, que eh, vivimos una situación muy seria porque ah, las propias personas de Brasil, están, el pueblo está con miedo de salir a la calle, de manifestarse porque eh, no se manifiestan no es porque no porque concordan. Le voy, a, pedir de, hacer de quedarse a la pregunta, la situación de, la si es posible. Sí, ah, bueno, eh, metieron en el cárcel eh, el presidente, a la persona más estimada del país y lo que y pueden hacer lo mismo con nosotros todos. Entonces hay miedo de salir a la, calle. Entonces ¿qué...? ¿Qué, hacer en este contexto de represión eh, generalizada en Latinoamérica? Y ah, eh, la, otra pregunta es si ah, eh, comprendes que esta acción, esta situación de Latinoamérica se debe a una injerencia sistemática y generalizada para poner en el poder la derecha, sea vía las elecciones fraudadas, eh, o sea vía golpes de Estado como vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, eh, obrigado. Empecemos por lo segundo. Mire, nadie se engaña. Cuando hubo las dictadura en los 70, no es que es casualidad que viene dictadura en Chile, Argentina, Brasil, Brasil fue en, los en el 64, Ecuador, Bolivia. Son estrategias regionales. Y para que haya estrategia regional debe haber un factor común. Ese factor común es Estados Unidos. Yo no soy antiestadounidense, Me molesta seguir izquierda del anti, anti creo que aburre. Yo estudié en Estados Unidos, tengo dos títulos de Estados Unidos y le estoy muy agradecido a ese país y lo admiro mucho. Otra cosa es su política exterior, que además ni siquiera depende del gobierno de turno, ya son sistemas que tienen vida propia. Entonces, eh, algo regional, sistemático, nunca es casualidad en América Latina. Siempre hay un factor común detrás y obviamente toda esta estrategia, esta restauración conservadora, con ese discurso articulado, con recursos ilimitados, eh, tenía un denominador común que venía del norte. Eh, sobre lo primero, esa pregunta tienen que responder a los brasileños, yo no tengo que responder. Sin embargo, algunas ideas. Eh, necesitamos un nuevo pacto social y democrático, no solo América Latina, en el mundo entero, sin doble moral, sin hipocresía. O sea, ya hemos vuelto a la época de la Guerra Fría, del macartismo, que si eres de izquierda eres un malvado, así seas Gandhi, si eres de derecha eres un demócrata, así seas Hitler. ¿no? Y hay que acabar con esto. O sea, sociedades y democracias tan débiles institucionalmente como las nuestras necesitan apoyo internacional. Entonces necesita un nuevo pacto a nivel mundial que rechace realmente los rompimientos democráticos, los atentados a derechos humanos, pero realmente. Entonces, por ejemplo, que Bolivia está aislada del mundo, pero ya reconocieron a Bolivia algunos países cuando es evidente un golpe de Estado, ¿no? Que lo que le ocurrió a Lula, preso, prisión preventiva, no es que estaba sentenciado, y por si acaso antes de tener sentencia, tienes todos tus derechos políticos intactos, él podía eh, participar como candidato, no lo permitieron. Acaba de salir de la cárcel, porque el Tribunal Constitucional dice lo que te estoy diciendo. La prisión preventiva es la última instancia y debe aplicarse solo cuando haya sentencia. Si eso lo hubieran dicho hace dos años, Lula sería el presidente de Brasil. Entonces, no se pueden aceptar esas trampas. No se pueden aceptar cosas inconcebibles en un Estado de derecho. Entonces debe haber más sinceridad a nivel internacional. Primer factor, un nuevo pacto social y por la democracia sin doble moral a nivel internacional. Y obviamente a nivel nacional también, pero eso es más difícil de lograr. Eh, segundo, hay que ver el rol de la prensa. La prensa nos ha robado la democracia. Por decir esto, yo soy enemigo a la libertad de prensa. Esto me recuerda la época de la colonia, ¿no? Cuando para proteger la dominación, cuando alguien criticaba al rey, decían, estás criticando a Dios, entonces hay que seguir colonizada. Entonces, ahora criticar a la prensa es criticar libertad de expresión. No, es criticar esos negocios, normalmente propiedad de unas cuantas familias en América Latina, pero en el mundo entero propiedad del gran capital, que se dedican a dar información y de que se inventó la imprenta, la libertad de expresión es la voluntad del dueño de la imprenta, la, libertad de prensa al menos. Entonces, hay que hablar esto claro, nos han robado la democracia, nosotros luchamos no contra los opositores políticos, luchamos contra su prensa, que manipula, miente, denigra, persigue, y no en la opinión, que tampoco es admisible, es admisible, perdón. O sea, eh, algunos dicen, como es opinión, yo puedo decir cualquier cosa. No, la opinión debe ser sustentada para que el debate democrático suba de nivel. Pero, bueno, es opinión. Pero la información te la manipula. O sea, todo bueno, aquí voy a dar un ejemplo malo, puede caer mal al público, pero eh, el ejemplo de Messi o de Cristiano Ronaldo, pongamos ya el ejemplo. Si yo les pongo solo los, los goles que ha fallado Cristiano Ronaldo, lo hago pasar como el peor jugador del mundo, pues, de la historia. Pero por cada gol que falló, metió 10 golazos. Ah, no, dije la verdad, solo mostré los, los goles que falló. No, mentira. Usted mintió porque no dijo toda la verdad y nos indujo a engaño, nos indujo a error. Eso es lo que hace cuando no mienten descaradamente. O sea, si hacemos 100 mil millones de inversión, buscan los 200 millones donde hubo problemas, eso lo sacan todos los días. No están informando, están manipulando. Entonces, mientras tengamos esa calidad de la prensa, sobre todo en América Latina, pero yo creo que es un problema planetario, aquí en Portugal, en España, en Europa, en Estados Unidos, no tendremos verdadera democracia. Tú puedes definir democracia como la opinión pública expresada normalmente a través de elecciones en base de reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Pero para que haya una correcta opinión pública debes tener información. Y en lugar de información tienes manipulación, se acabó la democracia. Tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar de un nuevo pacto a nivel regional. Lo es un desastre. Fidel Castro llamó a la OEA el Ministerio de las Colonias y hoy lo ha evidenciado. Es una injerencia descarada contra los gobiernos progresistas. Almagro es un tipo desequilibrado por su odio. ¿Qué hace América Latina en una OEA con sede en Washington? Si Ecuador y Brasil tenemos un problema, ¿por qué tenemos que ir a discutir a Washington? Peor si Ecuador tiene que ir a discutir con Estados Unidos en Washington, David contra Goliat. Tenemos que hacer nuestras propias instancias de defensa democrática, defensa de derechos humanos, y como bloque ir a Washington a discutir nuestros problemas con América del Norte. Podemos tener nuestros propios espacios para procesar nuestras diferencias. debemos tener nuestras, nuestro pacto social regional también con una sola moral, defendiendo cosas fundamentales, que va más allá de la derecha y la izquierda, que son avances civilizatorios, como la democracia, como los derechos humanos, y que son altamente, o cosas que son altamente deseables, como la integración latinoamericana. Pero termino por donde empecé. Tú me preguntas cómo resolver el problema de los brasileños. Ustedes tienen que dar la respuesta, los brasileños. ¿okay? Vamos a coger dos preguntas más para respetar ahí el Jacob, tal vez. Y luego aquí. Ah, Hola, gracias. ¿Funciona? Sí. Yo también soy de Brasil, <laughs> Luis Benevides. Y eh, mi pregunta, cómo se, eh, usted dijo Eh, antes que hay que llamar las cosas por seus nomes, ¿no? Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Eh, también la gente hay que llamar por sus nombres. Entonces, eh, no, al menos dos nombres. É, una es é Liliana Yalde, que era la embajadora de los Estados Unidos en los, los tres primeros golpes de Estado, en Honduras, Paraguay y Brasil. Y después de Steve Bannon, ¿no? que coordena mundialmente todo, todo Pero no, te, no, te, estoy siguiendo bien, puedes acercarte un poquito más al micrófono. sí, claro, claro. Hay dos nombres. Ponerlo frente a tu boca el micrófono porque no se escucha bien. Más lejos, alejarte. No, no. Más cerca, más lejos. Totalmente, sí. Más cerca, sí. que lo tienes así, así. ¿Así? Bueno, eh, hay dos nombres, eh, como usted dijo, eh, dijo que, hay que llamar a las cosas por sus nombres, ¿no? Entonces también llamar a la gente por sus nombres. Y hay dos nombres que, no veo, un es muy eh, dicho que el nombre de Steve Bannon, pero no tanto cuanto debería, que es el coordinador mundial ¿no? de todas estas eh, fake news y todo, y está, metido en todos los procesos, sin excepción, ¿no? de extrema derecha, de ascensión de la ultraderecha, tal vez menos en Filipinas, pero en, toda, Europa, y Latinoamérica, está en todo, todos los lados. Y yo le Liliana que era la embajadora de Estados Unidos en Honduras, en Paraguay y en Brasil, ¿no? los tres eh, primeros golpes de Estado que hubo. Entonces, eh, me gustaría saber si, si, no, solo los procesos como golpe de Estado, pero si nominara a la gente, si, si es importante para, para ustedes, si, si te acuerdas de algún otro nombre que sea, no sé, que va decir. Gracias. a eh, ver, eh, entendí que hablaste de, culpa los Estado en Honduras, Paraguay, Brasil, pero de los nombres de quién, no, entiendo bien esa parte. ¿Así? ¿Ah, la embajadora de Estados Unidos en Honduras en 2009, en Paraguay en 2000. 12, eh, y en 2016 en Brasil era la misma, Liliana Yalde que era subordinada a Hillary, que era subordinada a Obama, y después se cambia, se cambian los demócratas para los republicanos, ¿no? Y, bueno, los <laughs> próximos golpes de Estado todos tienen el nombre del republicano, ¿no? Eh, Steve Bannon por detrás, entonces no sé si eh, cree que es importante decir estos nombres, tanto cuanto decir los nombres de los procesos golpes de Estado, o personalizar esas cuestiones no es tan relevante. ¿Qué cree? No, o olvídate, parte de, los indicios que va a haber un golpe de Estado es cuando te manda un embajador que viene de la CIA. Cuando te manda un embajador que ha trabajado en la CIA o que viene de un país que ya ha sido desestabilizado. Venía Venían algunos de, los países del Medio Oriente y habían trabajado ya para desestabilizar algunos gobiernos cuando te llegan a América Latina empieza a preocuparte. Entonces sí es sintomático eso, ¿no? Que te envían... Pero normalmente un embajador norteamericano, pese a que no venga la CIA, pese a que no tenga experiencia previa, va a tener cómo actuar en estas cosas porque ahí tiene equipo de gente, pero normalmente sí te ponen a alguien con experiencia para empezar a desestabilizar. Vamos a coger una última pregunta ahí. Jacob, por favor, pueden darle el micro. I'm um, sorry for saying this in English. You, you would not. You would Don't worry, but you have to put the mic in the right way. I really appreciate that. Um, what I want to say is thank you. Uh, I don't think people say it enough to you, but I wrote you a letter that uh, asked you to give asylum to Julian Assange, and you gave it to him. And you put up with a lot of bullshit from Julian, and uh, on his behalf, as his friend, I'm sorry that he was such a troublesome house guest. Where do you go from? I'm from California. My name is Jacob. Sorry, Applebaum. sorry about, but I, I like United States, you know, but <laughs> I don't agree with the, uh, your foreign policy. Yeah, no. Where would you rather live? it's domestic honestly, or it's foreign I, policy. I didn't agree with uh, your government <laughs> either, you know, with your president. But Obama was a nice person. Huh? Well, what I wanted to say is, in the long tradition of leftist questions, I wanted to start with a statement. And so I just wanted to say thank you for supporting WikiLeaks and Assange when you did, because you gave me hope that the world could be a better place when I thought for sure we were all marked for death. Thank you, thank you very much. And my question is, what kind of pressure did you receive from the United States when myself, when other people from WikiLeaks, when we came to Ecuador, when you gave protection to Julian, what did actually... Did you visit our country? Did you visit Ecuador? Uh, indeed, I was in your office. Your chair is very comfortable. Sorry? Indeed, I was in your office and your chair is very comfortable. You were out of the country at the time, but uh, the vice president oversaw the trip. And uh, it was great. I mean, it was amazing. I saw, I met indigenous people who were lifted out of poverty. I met people who uh, showed me around in Ecuador, and uh, i have been, I've been several times, and it was an incredible experience. Uh, I met Patino, and uh, you, you, were away, but it was, it was amazing to me because you stood up to empire. You said it was the end of the age of empire. So, what was it like? What was the pressure from my country, which, by the way, I'm sorry about whatever it was, but what was it like? What was it like? I mean, did you have uh, requests? Did they, did they ask for Julian's head on a platter? What did they do in the, in the back channel? About what? About Julian Assange? Julian Assange. About Assange, about WikiLeaks. During my government. Yes, during your government, when you gave asylum. Ok, porque después, con el gobierno actual, Pence, tu vicepresidente, visitó eh, Ecuador. Con el gobierno actual, Pence tu vicepresidente visitó Ecuador en julio del 2018 y acordó con el gobierno ecuatoriano la entrega de Julian Assange, el bloqueo a Venezuela, la entrega de base militar en Galápagos, la destrucción de UNASUR y perseguirlos a nosotros. Entonces, tienen todo un acuerdo con Estados Unidos. Eh, realmente a, mí no me ha presionado directamente Estados Unidos. Eh, alguna vez me llamó el vicepresidente Biden, de Obama, para el caso Snowden. ¿En qué me dijo que mire lo que ha hecho este señor? Por favor, tú me sí, vamos a considerar lo que ustedes dicen, pero jamás o si no, miren lo que les pasa y no lo hubiéramos aceptado tampoco. Y el caso de Julian Assange, nunca tuvimos ninguna presión directa del gobierno de Estados Unidos. Recuerden que nosotros expulsamos un embajador de Estados Unidos, entonces ya sabían también que cualquier presión pues íbamos a reaccionar pero sinceramente eh, yo no recibí presiones directas de los Estados Unidos. Lo que muestra que es para el caso Julian Assange para el caso Wikileaks. Lo que muestra que es posible y más fácil de lo que intentan mostrar eh, los gobiernos que no hacen ese esfuerzo. No, lo que quiere decir es que no te lo dicen y te meten la puñalada después por la espalda. <laughs> Es peor, prefiero que me lo digan. Muchas gracias, señor Correa. Querría agradecer a todos los que participaron a, la organización, de este evento, a los traductores que han trabajado este día, a Ana, <laughs> a, Camila, a Rebeca y a todos los que asistieron a estos dos eventos. Tenemos que pasar ahora a un vídeo muy importante que es la entrevista con Chen Guangcheng, que es el mayor disidente chino, que fuimos a ver a Washington, donde está exiliado hoy en día, después de haber sido emprisionado, batido y y torturado en China por haber defendido a miles de mujeres que se abortaban de manera forzosa y como el percurso de este abogado ciego que venía de una pequeña aldea china y que se transformó en el mayor enemigo del Partido Comunista, pues nos parecía muy importante mostrárselos antes de ver evidentemente a Mariguela de Wagner Mura, esa película invisible que nos tenemos, tendremos el privilegio de descubrir juntos en unas horas. Muchísimas gracias por haber estado, muy obrigado por ter estado conosco, muito obrigado ao Presidente Correa por ter fechado este evento, foi um privilégio e um honor ter-os con, con, con nosotros e esperamos talvez que no futuro podamos falar outra vez sobre estes temas. Muito obrigado outra vez.